Kahapon lamang kay lakas-lakas. Ngayon, patay na. Mabuti na lamang hindi niya matay sa mga si Bote. Ano bang hindi? Andun na tigas na kaiiyak eh. Kahit nga naman kanino mangyari yan, kapag isang kaibigan mong matalik ang namatay, ay eh naku, makakasakit ka sa dalamhati. Eh, Ngayon naman ang sabi ni Ali Owen. Eh ano ang magagawa doon, ina? Na andun at nakihinagpis. Halos maduro kang kanyang puso sa pagkaawa sa anak. Eh, yun ang kapatid ni Botong na si Eduardo. Bakit hindi mo alam ang kalamayan ng kalooban ng kanyang kapatid? Kung walang nalaalaman niya kung hindi mag at mamaliki. Eh kaya nagkakapayat-payat yung sipotong niya sa pagkahanap buhay. Eh ang Eduardo niyan, ano nalalaman? Madalas pa ikaw mo sabihin sa kapatid eh, nasisira daw ang ulo. Ako, talagang walang utang na loob. Yan, si Butong ay martir na martir na. Kaya't kapag yan ang namatay, may pag-asa akong yun ang magiging santo po yung sinabi niya. Tuloy-tuloy sa langit yun. Ah, ba, eto lang ka naman. Sino pa ang dadamay sa akin ngayon? Sino pa ang makakatabi ko sa pagtulog? Wala na. Wala na. Talagang ganyan lamang ang buhay, Botong. Una-una lamang. Nasaan eh, ba naroon si Alexander? Ano na nakaburo sa itaas? Hali kayo. <laughs> Ano siya? Kanina ho, natangipi pa yan eh. Sinikom lang namin ang bibig, masama ron sa patay na kapumismis eh. Siguro ngiti na nga ng galing sa bibig nito. Parang natutulog lamang ha. Ah. Sabihin niyo parang angkin. Saan ba ang libing? simenteryo sa ano eh. Ayaw naman pumayag sa munisipyo. Kung walang puso. Tao lang daw dinirigay doon. E tsapwera, kabayo. Kaya malamang baka sa tapat na lang ng batalan o sa bukid namin ihim lang ang mahal ko sa buhay. Alex. Eh. Di ba lang iiyak dito at may nag-iiyakan dyan? Hindi ba alam? Namatay si Alexander kanina? Eh, matagal na naman may sakit yung kabahan yun eh. <laughs> Dapat nga pinarin na yun eh kahit ng Sa halip na malungkot, parang wala naman sa kanya. Eh, anong gusto mong gawin ko? Umiyak katulad na sinasira akong kapatid. Ano mas si Martino? Hindi naman tayo ang matanga. Hayop na ah. na. Ah, kahit na. Kaya eh, nasa si Alexander. Nasita sa kaburo. Nakaburo yung kabayo? Oo, nasa country mo. Sa country ko! Butong! Naku, hindi mo na tayo ni Alexander. Sinong may utusay? Tampak mo ang kabayo sa kamo ko. Kuya, Nakaang talaga sa kapatid. kaya ako lumalaki loob ng lukulok niyan eh. Lahat ng katakanta doon yung sinusunod yun eh. Ano naman yun? Ikaw naman yung nakinarandi sa high grade mo. Eh kung hindi pa naging mabait si Alexander, may sisindot sa kartela ng kapatid mo. At kung hindi mo naman dahil sa pamutya ng kapatid mo, kakain ba tayo? Pagpalagay na natin nang! Pero hayop po yan. Hindi naman utao yan eh. Ano ko sa kama ko pa'y binurol? Eh, kumot-kulot mo. Naku, ayan. Inalitan ng kumot. Di ginawin niya ni Nay. Ginawang burles. Palibasa mo yung kabayo ba? Kaya pag-isip mo, kabayo na rin. Sardo! Ang animal nito, walang pagbibigay sa kapatid. Ikumot mo liyan. Bakit ito? Ba't hindi ang kumot na gamitin? Susunod ka na. Tama ko na ang ginamit. Kumot ko pa ulit ang gagamitin. Maraan pa sinasabi itong walang utang na loob na ito ah. Susundin mo ba ako hindi? Ayan! Pag hindi ka na nakapagpigil, Papatay ng tao. Palibasa kampong ka ni Judas Iscariote. Kanya pati pag uugali mo, ugaling kamotin tagtag na gulalo. Alexander, ba't mo ako iniwan? Ang dami naman kabayang may butones, matikopang ko pa kinuha. Wala pa naman dito ang papa mo, ha? Ang maging huli na. Dapat Oso, don't be cruel to have no true. Bakit? Ba't nyo naman ginaganyan yung kabayo? Abay, ayaw kumain at dulog-dulog tingnan mo. Eh, ba't hindi patignan sa veterano? Anong veterano? Este veterinaryo pala. Veterinaryo eh. Tatlo ng veterinaryo ng India na eh. sabi wala naman sakit. Tingnan mo yan, payat na payat na. Ayan. Oo nga, dati sexing-sexing katawan ng kabayan to. Hugis barilis, ngayon hugis dilis. Kaya pag hindi pa kumain ng hayop na ito, talagang babarling ko na at lalapahin ko marakulang ito. Sige! Dambo! Oh, Mamposo! Mamposo, Mamposo! Ano? Teka muna, sandali lang ho. Oh. Ang papatayin niyo yung kabayo, bigay na niyo sa akin. Ano? Ano ba akala mo sa akin? Sira? Palagay ko ho. Eh, kaysa bigay ko siya siya, dilapain ko na siya at ng pagkakwartaan ko. Kasi kung gusto niya, bibilin ko. Abay, baka mapasubo ka, Botong. Turingan niyo, tatawaran ko. Eh, tayo po ang bayaran niya ng 350 pesos na walang tawad. Hmm. Sa inyo ako't kukunin ko ang perang sinasabi niyo. Teka nga muna, Boto. Eh, bakit ba masyado interes mo sa kabayong yan? Wala kayong pakialam sa tibok ng aking puso, Mamponso. Honey, konting panahon na lamang at makakango ka na sa kamay ni Satanas. Inay, inay! Bato! Inay, naku, Bibili ko yung kabayo ni Mamponso, 350 lamang. Yung kabayo ni Mamponso? Naluloko ka na ba't bibili mo ng 350 ang isang kabayong kakalating hininga? At isipin mo na lamang bukod sa tayat na, eh hikain pa. Ikaw ay nagtatakbo lang ng pera. Pero tinatangako ko sa inyo, mapatataba ko yung kabayon yun at pinakamatabang mataba sa buong mundo. At kung hindi mo mapataba sa kamay mo at mapeste? At kung hindi mapeste, tumaba, aba mo sa ber, aber, aber, como si llama, Di ba Espanya? Di ba ladrones buto ng kamatis? Baka hindi ka pa sumuko sa pangangastila kung yan ba? Basta't hindi. Hindi. At katakot-takot na hindi. Naman din lamang walang halagang kayayang ko sa tahanan ito. Mabuti pa humanap ka na ng ibang kapatid. Gayun din naman kayo, inay. Humanap na kayo ng ibang anak. Pagkat magpapaalam na. At kung ako'y nasa kabilang buhay na pagdasal niyo na lamang ako. Ang anak ng Hel, bakit ka nagsalita ng ganyan? Maniwala kayo sa gagong yan. Sige, pagduldulan niyo sa akin ang patong-patong na pintas, hindi ako magdaramdam. Pagkat ang puso ko'y ginto, ang kaluluwa ko'y pinilakan. Magas man ang puso kong ginto ni Knight. Kinakailangan magpakalam ako sa inyo. Paalam na ang bayang pinanggalingan. Hindi kita mapapayagang magpakamatay, anak. Nandun ang pera sa para ng kunin mo. Bago na ang pasal yun, eh? Nagkakatagal, ha? Pero yun ay ako! Ako ang presidente pa rin ito. At ang ating mahanang presidente ay kailanman hindi maring mabutas ang batas. Bagay na bagay nga kayo talaga. Payat ka, pero mas payat ang kabayo mo. Pati siguro ako mangangayayat, hindi ako makakapagpasesa sa'yo talaga. Hmm, tampo na naman si Samuel Bilibid. Ano sa akin? Napatawa mo kayo yan, anak? Basta mga kami na itong humimas para siyang pinataba ni Judas. <laughs> Hari nawang mapataba mo yan. At nang maising ka umagat sa karitela at nang masulit naman ang kanyang halaga. Pero bago siya masapi sa pamilya, kailangan mabinyagan siya muna. Hmm, dahil balakubak. Ano kaya magandang pangalan? Kondenada. Hmm, no. Sputnika. O lalong no. Kikay? Hindi bagay. Botang. Naku, pangit, ano? Eh, kung nilagos na mo? Nanay naman, di naman Kastila ito. Silveria. Tama. Yung pangalan ng kabayo sa sine. Lone Ranger. Silveria. Silveria, sa ngalan ng mga nuno mong napulok, ikaw ngayon ay isa ng binyagan. Ngayong binyagan ka na, makikita ko sa iyo yung silid. Bantot mo. Vamonos, hija. Entra la puerta. Ngayon, ipakikita ko sa iyong kalumbibit ng iyong mga mata. Ayun, nakakwadro. Alam ko kung bakit ka nagiging dahil sa pagyao ni Alexander na mahal mo sa buhay. Ngunit siya'y kinuha ng isang kabayo sa sinapupunan ni Animal, kaya wala na tayong magagawa. Sige. Ubusin mo yung mga luha. Bakit hindi na siya magbabalik? Sa ating mga puso sugatan, walang naiwan kundi yung dakilat ng mga bayagpag niyang alaala. O Silveria, nagmamahal sa akin ni Alexander, kaya kita binili. Kahit na ako alipustahin, sulirigin ng paghamak. Dahil mahal mo siya, at lahat ng mahal sa kanya, mahal ko rin. Salamat. Walang anuman. At kutakot-takot na walang anuman. Alam mo naman, mas kita panaginip, pinagbibiling ka sa akin ni Alexander na huwag daw kitang pababayaan. Hindi lang, minsan dalawang beses pa. Maring magkamali. Umayakap pa ang hayop. Nagtatawanan ako ng suka, boy! Sino ka nga, lumabas ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Nakita mo na? Hindi <laughs> natakot siya, no? Ano kaya ikaw ay nagsasalita? Milagro ng patis. Tayo lang dalawa rito may nagsalita. Talaga namang nagsasalita ako eh. mo akong patawarin, Silveria, at baka kita mabatukan. Aber, subukan. At ang sampal ni Silveria, ah, hindi mo yata alam. Right! Moreno. Tato! Naghihingayin mo yung kapatid eh. Binabatukan mo pa. Maniwala ka rin. O ano? Magsalta ka. Didilos barabas, naghihingalunan ano tayo, kinakalog pang parang duhat. Sabi sa Mrs. si Silveria, si Sibela. Naniwa, ayoko maniwaya, pero totoo nagsasalita. Nagsasalita din ang kabayo? Maniwala kayo sa lukulukong yan. Sino lukuluko? Nagsasabi sa inyo totoong tao, ayaw kayo maniwala. Ba, talagang naghahanap ka na naman ng bato, ano? At kung nagsasalita, kung nagsasalita, ilang bato ay bibigay ko sa'yo? Ba, nagambong pa itong hamuntinang ito, ah. Eh, baka ka naman totoo. Bakit hindi natin parunan? Hindi ba niya nalalaman na ang kahulugan niya ni Salapi kung nagsasalita nga si CJ? Ang inay naman, may kabahay ba naman nagsasalita? Eh, malay mo, kung ngayon makabi-kabila ang milagro eh, tenana. Hmm. Bumbong niya maniwala. Inay, Sige, magsalita. Ang kamukha kanina. Sige na, huwag mo ko hiyain. Sige ka praso, magsalita ka. Huwag mo ko por favor naman. I'm in the magic of your amor. Silveria, I'm talking to you. Please answer me! Salita ka lamang pinapangako ko sa'yo, bibili kita ng abaniko at anagos ni Ojetes. Talaga bang hindi ka magsasalita? Hindi. Kakalitin ako ng animal nito ah. Talagang hindi! Hindi! Talagang talagang hindi pa rin ako magagos ni Dimas. Ba't mo ko yun ang balos? Nagsasalita ka sana eh. Nagsasalita ba ako sumasagot sa'yo, gago? Ito nga naman si Bodong, pati ako yung istorbo sa pagluluto. Kaya na naman. Inubo ko sa kahiya nitong ayos na ito. Aroy! Aray! Tingnan mo. Kung kailan para ng madla at saka ka nagsalita. Pero hindi mo ba alam na kaya ayoko magsalita eh? Sapagkat ayokong pagkaguluhan. Hmm. Tama ka na. Hinihamo ka't ngayon pa lamang tinatapos ko na lahat sa atin. Swahil. Hmm, Tanga pala ito. Pag nalaman ng lahat na ako'y nagsasalita, ay maaari nila akong nakawin. Tama ka. Talagang bilib ako sa talino mo, Silvery Moon. Ikaw lang yan. Mm -hmm. Bueno, naniniwala na ako. Pero hindi pa sinasabi sa akin kung paano ka nang pagsasalita. Ah. Ay. Yan ang milagro ng pag-ibig na may halong hinagpis. Asus, drama si Cinderella. Abel, Abel, ibida mo nga po ka ng mahiya. <laughs> Ang lahat ay dahil kay Alexander. Kay Alex na nagnakaw ng kaisay sa kumpuso sa tapat ng aking balakang. Siya ang lahat sa akin. At nang mawala siya, para na rin gubuho sa akin ang daigdig. <laughs> sama ng aking loob. Halos magputok ang aking dibdib. Napaiyak ako at isinisigaw ng aking dibdib ang pangalan ni Alexander. At milagro ng mga milagro. Nakapagsalita ako. Hindi lamang salitang kabayo, kundi pati salitang tao. Talagang nakapagtataka alam kong talagang nag-iibig ang kay di Alex. Eh, paano ngayon yan? Wala na si Alexander. Iibig ka pa bang muli? Hindi na, sapagkat ang kabayong Pilipinay, eh, eh, minsan lamang kung umibig. Kinangakong malinis mong dalisay at laging masaganang pag-ibig. Ngayong sa akin ka na, let bygones be bygones, ha? Kailangan sa'yo magpataba Pakinabangan naman kita. Huwag kang mag-alala. Alam ko, mahal mo ko. Mamahalin din kita. Ito. Nalala kita ng sariwang sariwa. Pataba kayo, ha? Pataba. ni Jane Mansfield. Siguro naman eh, pwede na kita isingko ngayon, ano ha? lalaki ng usisa, ay eh, babae rin yung katulad nyo. Kung kayo nagsasaya, si Silveria pa kayo sakdal, hindi, napatal kami na. Ito si Bota mo, pati mga patay, patatawanin mo. Mamaya mo, kinukurot ka yung gilagid mo dyan, ha, kita mo. Nakaya na kung sasakay, kaya tamanda na, tawa pa ng tawa, gusto pa yata mo si pagkasawa. Hindi ka naman nakalati ko sa ngalangal eh. Dahan-dahan at baka kayo mahulog. Pagmakan ano mo ako. Yung si Pat Bune. Na nasabit na yata yung tuhod yun yan. <laughs> harapin diretso eh. Bakit ka bumuelta? Ganun kasi eh. Pinalda-paldahan mo pa yan. Yung mga paa niya, hindi ko makita ang lalakaran. Ibang hindi. Nakita lang si Don Leo, sumunod na kaagad ito. Alam ko na. Nakita mo lang si Diego Lo, nasira na ang direksyon ng mata mo, ha? Alembong ka, ha? Sus, ikaw nga. Nakita mo lamang si Don Leo, eh. Nasira na kaagad ang pulso mo. Oo, oh, siya ang totoo. Liligaw-ligaw kasi sa anak ng mayaman, talagang ganyan ang mangyayari sa'yo. Makita mo lang ang bibyanin mo, energising ka na. Biro mo nga naman, sa pangalan lamang, Don Leon. Talagang lulunukin kang buong buo. Dumali na naman to si Bernarda Carpiao. Sa mga puso nag-iibig ka, walang mayaman, walang mahirap. Basta nagkakagustuhan, tara din putput. Ang balita ko, nubya mo daw si Lorna. Ang kapatid mo naman si Eduardo, Iloesa naman. Siya nga ba? Balita ako, nubya mo raw. Chismosa itong anak ni Evan to. Ang lihim ng pag-ibig, hindi mari sabihin. Sisiwalat yan kung tinitilembong na ng panahon. Sabakay na nga kayo. Puro chismis tayo rito, walang mangyayari sa atin. Sabakay na. Hmm. Bali na ba ang balak niyo? Wala si Don Leon. Wala, Leon. Magkakataon na akong makasalisi kay Barabas. O Lorna! Lorna ng impyerno at langit! Nalalaman kong walang papa, kanya lumipad ako rito upang idighay ang pag-ibig kong madalas kong kinakabag-kabag sa akin, Bebe. Lorna! Ano ka O Lorna, ang binilip. Thank you. O Lorna, ang hirap dumiga sa ibabaw ng bakod nyo. Paano lumipat ka na't dumapo sa bisig ko na hindi na ako magsisigaw na parang aso? Hindi kita maintindihan, nilakas mo! May pagkaingot ng nobya ko. Eh, tumitila at nalitid ko sa kasisigaw, hindi pa ako madinig eh. Magtatanan tayo! Hindi pwede, nakakandado ang pinto at nakabantay si Dingenge. Ako lang Binabago? Hindi maaari, Eduardo. Mabagsik pa sa pating ang siya ko. Naku, po. ang demonyo. Matabang pa sa aking bulsog. Kaya mag-test na lang tayo sa panakaw-nakaw natin pagkikita. Suwa kasi ang jackpeta ko eh. Nagkakamali kayo. Walang kasumpet ang tiyan ninyo. Siya isang anghel na sugo ni San Pedro para mag-alaga sa inyo. Nakakala pala yung bait ang jackpeta. Yun. Kung hindi nyo kilala ang defekta ko, ay mag-ingat kayo. Lumala ang tao yun. Siya nga, nagkukulang pa. Ano pa? Nangangagat at namuboxing pa. Kung ganyan, yung eh, umpisahin na natin ang boxing. Sinalupan. Kunwari nga rin na, yun pala yung mga lalaki dinudungan. No! Tulong ka ulit! Tulong! At kayo, pag nakita ko muli ang mga pagmumukha ninyo rito, ay eh, hindi lamang ang aking mga aso na lapasin niyo, kundi pati ako. Itura ng mga pilik na ito, tinituloy ko sa aking mga pamasin, mga mukhang kwago. Narito na ang sopat na gigimbal sa apat na sulok ng silid na ito. Ano nga, may pa? O, eto na ba sa akin? Nagugutom siguro kayo, kaya mainit ang ulo nyo. Buisit na po ito. Oh. ako, senyor. Don Leon, pinakaibig ko po si Luisa sa kabila po ng aming karalitaan. At pinangangako ko po, paliligayahin ko siya. Pinakaibig? Pinakaibig ko si Lorna. Kahit na ako maging butot balat sa pangungutsero eh, iduduyan ko siya sa ligaya. Promise. So, hindi sa tanas. Amen. Bueno, lapit kayo sa akin. yung mga anak? Napagtanap po namin. Una eh, kailangan maging mayaman ang magiging manubong ninyo. Pangalawa eh, kailangan matalo kayo namin sa karera ng kabayo. Tama! Ngunit, yan lang po ba ang parang upang maging karapat-dapat kami sa inyong mga anak? Wala naman ibang doon. Yamang dalawa kayo, hahatiin ko sa inyong people kayo po ng yaman. Kayong dalawa, tatandaan ninyo, huwag kayong makaisip-isip na magtanan. Kung hindi, hindi kayo sasantuhin ng mo akong hahawakan. ko na ba mga bulaklak niya na iyong inaalagaan at ilalagay sa florera ng iyong puso? Di hindi na sana ako maghihirap ng ganito. Juani. Oh, Lorna. Kailan pa ako magiging mapalad sa iyong pag-ibig? Hmm? Sigurista kang talaga, no? Pati yung pagligaw mo, pakyawan na. Ngayon hindi ka pwedeng mabansa at iluisa po eh. wrong. Hindi na ako batang mosmos, Rusty. Baka nagkakamali ka. Ang mabuti pa, eh, ituring mo na lamang ako isang kaibigan. Kung ibig mo, magkasundo tayo. Arasi, sige. Tingin ka lamang kapitan ko kung may sakit kaya kaya napadalaw ako. Wala na. Upo ka. Nawala ang sakit ko dahil sa konsumisyon ko sa dalawang upo na nahuli kong lumilino kay Luis Taylor na. Eh, sino pong mga ugok yun? Yung pang kutserong mo komposit. Yung may kapatid na standby. Malayo mong pinagtikisahan pa ang mga anak ko. Hindi nga dapat mangyari ang sinasabi ninyo. Kinakailangan masugpo agad ito. Mabutit nalaman ninyo agad. Noong una, eh, hindi ako makapaniwala. Maliban na lang ng mga silang pumanig dito sa aking bahay. Nakapanig dito? Eh, paano pong nangyari yun? Mahabang istorya kaya hindi mo na dapat tanungin. Magmula ngayon ay eh, hindi lamang pagpapantay ng aking baka na magiging trabaho mo. Pati ng aking mga anak ay eh, babantayan mo na rin. Pagkatayo ko ng maulit ang nangyari. Maasahan po ninyo, Don Leo. Ano tinatawa-tawa mo yan? Wala po. Nagsunod mo nun? Opo. Layas ng layas. Hindi ba alam na pangit sa isang dalaga lumalayas ng bahay na walang paalam? Nahiya ba ito? Kung may lumiligaw sa'yo, papanikin mo ng bahay. Bukas na bukas naman ang iyong silid. Pagkaling nyo ang mga dyan, walang iskandalo. Oh, saan mo nakita ang prodigal daughter mo? Wala mo nakikipaglantungan sa lansangan ng muhiling grasa. Pag nahuli-huli kita, mata mo lang walang kulot. Talipanda. Hmm. Are-are, Peto ingat-ingatan mong halos ilagay mo sa garapon. Yung pala, eh, hmm, swapang talaga. Lord! Gusto mo bang tubuhan ako ng pigsa sa leg? Kurot ka ng kurot. How cruel can you be? Si Kuya naman, nakakagimbal ka. Alam mo mahina ang puso ko eh. Magbabaksa ka pa riyan. K- kasi narinig ko sumasagot sa'yo eh. Ta- Talaga bang nagsasalita yan? Panagtanong sa bulaklak. Sige, sundutin mo yan at sinahan ka niya. Talaga ba nagsasalita ka? Ba't nag-uusap ang mag Ikaw lang tumatigas ang ulo mo eh. Nagsasalita po yan. Sige nga, Beria. Awitan mo siya. Antayin mo yung nasa ang kasapsap. Sige na. Ayoko nga umawit. Namamaos ako. Asus, nagtaka ba ito? Mamaya mo hinahalikan kita dyan. Of course I talk, you silly boy. Yeah. Kaya ka, baka matulog ng walang balik, kuya. Inay! Hindi. Hindi. Kuya, meron pa ng tubig. Botong. Tubig ba yan? Pulit yan. Ito nga pala. Pulit nga pala yung tubig. Tayo lang, kuya, tubig. Ito, tubig. Kuya, tubig minum ka. Kuya, patay na yan. Kuya. Kuya, baka maubos ito eh. Mga. Kuya. Kuya, maubos na nga. Kuya. Kuya. Kuya. Kuya, gising na. Kuya. Kuya. Huwag rito matulog sa kwarto ng dalaga. Nalambot ako. Diba? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. And ask, why not? Why don't you believe me? It's you I adore forever and ever. And I promise more. Shut up! Nakita mo nang nadismaya sa boses mo, kakanta-kanta ka pa riyan. That's ano naman pong mag-English? At kumakanta pa. Talaga yata. Ikaw lang ayaw ka maniwala eh. At hindi lamang yan. Matalino pa siya kahit na hindi siya nag-aral sa college. Siya ang tutulong sa akin. Siya ang sosolve ng problem natin. Kahit naman sabihin sa akin, David, eh, maniniwala na ako sa'yo. Pero, sabihin kahit na kanino nakita mo, ha? Gagalit ang primadona. Ha? Kanya ayaw niya magsasalita pag may ibang tao, bak alam niya titigil na kasi. Pero, ano nangyaring nakapagsalita siya? Oh, mahabang istorya yun. Tsaka ako na ibibida sa'yo, mamaya. Ang kailangan natin, ang tulong niya para tayo yumaman. Sige na, bangon na. Sige Silveria. Kailangan tulungan mo kami ni Kuya yumaman agad. Masasabi kami sa pag-ibig pag pinabayaan mo kami. Madali yan. Basta salamin ko, bigay mo yun ba? Sandali lang, kukunin ko. You idiot. Close your mouth. Sandali ha? So for now, ating munang kailangang yumaman. Alay ka to. Bumulong sa'yo. Hmm. Alay ka. Hmm. Hmm. Mm-hmm. sabi? Sabi, mag-aalbularyo daw ako eh. Mag-aalbularyo? Oo. Ito lang hika ako, hindi ko magamot-gamot. Mag-aalbularyo pa ako. Eh, baka nga. Baka may magpagamot sa'yong mayaman at mapalitan na magaling ka, eh siyempre, dadaming tao. Eh, sino rin magtitimpla ng gamot? Siya daw eh. Siya? Mukha mo. Kung magagamot ko ang pagkangungo mo. Ha? Kailan ka pa bangungo? Nahahawa ko sa'yo eh. Maliit ka pa. Ah. Nangingi ka na. Ah. Nangungunin na. Butong, baka mapasubo ka ba? Akong bahala. Eh, ngungo talaga yan eh. Akong bahala, sabi. Diyan natin masusubukan ang galing ng Agua Silverius ko. Sandali lang, tinaknang nga mo. Ah! Joseph. Parang kuweba ng dagayan ah. <laughs> Agua Silverius. Agua Silverius. Agua Silverius. Amalugaw. Amalanga ang baho ng kanyang hininga. Tapos <laughs> si Teresa mga singa, Alicia, amatanga ng amanga. Umugin mo. Umugin mo. Yan, pangululunin. Eh. Umug. Yan. Huwag mo ngayon, huwag ka mukha ko. Dito. Yan. Salita ka ngayon. Aha! O, oh, tinakita na yung mga katalukuhan. Apat na kandilang sa kanya'y nagbabantay sa paligid-ligid ng gilid ng bangkay. Nang siya'y aking hahagkan para pang sinabing Maraming salamat. Kalukuhan, ha? Kalukuhan, ha? sinakyan ni Haring Belcher noong kasais ng Enero. Eh. Halika na. Likot ka. Kuya, kunin mo ang martilyo, kaya ma... sakit niya? Sampung araw nang nalimutang huminga. Nakalimutan Nakalimu huminga. Ipatay na ito. Opo, Ayan nga. Tigas na eh. Bakit, ha? Bibigtin na ako. Sabi mo, yayaman ako sa pag-aalbularyo. Eto, matatapos na ang taning na dalawang buwan ni Don Leo. Lalo ko nagbukang ulilang toko ah. Oh, funny yun naman there. Hindi ba mayaman ka na? Wala akong bulahin. Hmm, ko naman, hindi na mabiro. Kasus, napiliti pa raw ito. Hmm. Pero Yaman. Paano kaya yaman ito yung binabayad sa akin ay santol? Duhat, kamatsili, tikmo, talangka. Puro salamat, wala namang pera. Pati patay, naakit sa bahay namin. Pero, gaya ng pangako ko sa'yo, mayaman ka sa kaibigan at kawang gawa. Ano pang kayamanan ang gusto mo? Ay, gaga pa lang talaga, Eric. Meron pa naman kayamanan hihilingi sa akin si Don Leo Salape. Talaga ka palang tunggak eh. Naman, how dare you call me tunggak? Hindi mo sinabing kayamanan sa salapi ang kailangan mo. Ulol. Tama na. Hindi mo kayang payamanin. Huwag mo na akong pahirapan. I'm sorry, Botong. Hindi ko gustong pahirapan ka. Kumuha ka ng palangganang may tubig, lapis at papel. Oh, na akong kilitin. Paraan na naman yung palanggan at lapis, papel. Hmm, parang, parang matulungan kita yumaman sa salapi. Oh, come on, be a sport. Be a sport? Hindi ko maala kung ano kapalastugan na naman ang gagawin mo. Hmm, basta kumuha ka sabi. Pag hindi ka kumuha, magtatampo ko sa'yo. Mm. Magkukumit ako ng suicide at saka lulundag ako sa bangin. don't please forgive me. Forgive me. Please forgive tamang numero upang magkasalapi itong kaibigan ko. Uno, tres, tres, tres, tres, nueve. Lista mo agad bago magura. do Dom Pedro, เรียกมาปฐ Bernard Luis. Nasa ano panganib sila. Ano? Sinalakay sila ni Rusty sa silid. Dalhin mo. Walang hiya, magbabayad siya. Dalhin mo sabihin. Teka, baka niloloko mo ako. Lulukuhin ko ba naman ang mahal ko sa buhay? Dalian mo, giliw. Giliw, ah? Ispahin kita dyan ang gumamit. Dalian mo! Bong. Opo, opo. Kuya. Kuya! Kuya! Ano ba? Nasa panganib ang dalawa Cinderella. Sinalakay ng demonyo. Ano ba kalinti ka no? Papatukan kita na. Matulog ka na. Ikaw ang babatukan ko dyan eh. Si Lorna at si Luisa, sinalakay ni Rusty. Ano? Daliin mo't baka hindi na natin sila abutan mabango. Paano mo nalaman? Mag-imbestiga ka pa eh. Diyan ka na. Ako na lang pupunta. Sa'yo mo ko. Papatanong lang ako. Ganyan na lang, sexy pa. Daliin mo. Hindi, Mare. Papakita ba tayo sa kanila ng ganito? chino por si no aprende Paano ka naman lagi naputuli na putol. Maganda pa naman numero sa kwete. Sayang. Uli-ulit nagtalka kayo ng pinto, makikita ninyo sa akin. There is a wondrous thing that will rejoice in remembering our Lord was born with our first embrace, and the page was through. Hindi kaya magmaliw ang pagmamahal mo sa akin, iruko. <laughs> hmm. 꿈가는 한칸 먹고 Simple silver. nakikipag-alimbangan. Dito. At ngayon, susundin mo ang lahat ng gusto Uh huh. Animal ka. Ano yung eksenang nakita ko? Ha? Buhiring grata. Salawahan, doble kara. Hindi ka pa nagsisipilyo ng ngipin, nakikipaghalikan ka na. Halawi! Masama ba naman ang umibig at ibigin? Lagi hmm. ko. Sinumit ang talipandas nito nung atwiran pa. Ano mahita mo dyan kay Gigulo? Anak ng negro yan. Hoy! Hoy, ikaw. Baka akala nyo ngayit mayaman kayo eh. Ayaw mo nang kalat ka rin at lamutake kayo sa Silveria. Ha? Yayaman din kami kamukha ninyo. Pag tama namin sa sweepstake, makikita mo. <laughs> Hindi ang itsura mo yan ang tatanggapin ko maging manugang. Negro, ulik ba? Tawa naman ang tawa ito. Kaya tuloy lumalaki ang ulo ng pamangkin mo si Silveria eh. Ay, Botong. Magkakaulsira sa sa'yo talaga. Kantahan pa mga walang ya. Hoy, talahira! Kumparasin, ang galing muna sa doktor bago napunta rito. Ang sinasabi ko sa inyo, siyang nakita ko ng isang gabi. Kinakausap ng kabayan yun si Gigolo at naghahalikan pa sila. Ayaw ko sanang maniwala sa aking nakita pero narinig ko ang pag-uusap nila. Maniwala kayo ng Leon. Bali, magpigil ka nga rasa na kalokohan mo. Anong malay mo kung marunong lamang ng ventriloquismo amo no? Kaya laki-laki mong tanga eh, para gano'n napanood ko kakagad. Maaring ang boses nyo ninilipat lamang doon sa kabayo. Ano pa? At sino ubo ang maniniwala na tatama sa surface ang ticket ng hayop na yun eh hindi pa binobola? Marahil nga inahalata nila na sinusubukan ko sila. Kaya naman ay niloko nila kung gusto. Makikita nila. Kung ano kasi na si kaso mo eh. Yung bakahan ang natupadin mo at huwag yung kung ano-ano kadukuhan. Papalam na po ako. Oo. Oh. ka ganun. Para mapakasal ako iyo ng madali, ano? Hindi pa ako naluloka. Balang araw, Luis, ay pagsisiyemang lahat ng ginawa mo sa akin. Nakahanda ako. Ulupon! ng bahay na mas maganda rito. Mga 65 bedrooms. Sinabi ko na sa yung masama, Iho. Doon sa bahay na yun, nakaswerte tayo. Kailangan doon din tayo matira. At hindi natin maring palitan kahit na siyang palasyo pa. Tuy! Ano't nangangang talod ka riyan? Tawagin na nga mo. hanginnya. Huwag pakialaman ang bida. Huwag magagalitin ang akin na kaibigan. Masyado na marunong kamay. Sapagkat pareho na ngayon ang ating nakabuhayan. Kung ikaw meron na poder na tawagin ako na puto, ako na si puto, pero na poder na tawagin kang Leon. Entiendes, pusi? Ako ba niloloko mo? Leon, dito. Hombre, por Diyos, maaari ko ba naman lokohin ang akin na magiging na Vienna? At sino may sabi sa'yo? nakalimot ka na yata sa ating kasunduan. Ako'y mayaman na ngayon, limpak-limpak ang salapin. Kanya hinihiling ko sa ibo na ipakasal ngayon din sa akin si Lorna. Meron ka bang katibayang ipakikita sa akin tungkol sa kayamanan mo? Ha? Libreta de Banco na nagpapatunay ako'y tumama ng premier premier sa sweepstake. Tatlong daan libre lamang. Pagmasdan mong mabutat, mangilabot ka. Sa kotseng-kotse lang namin, baka mangisay ka na singgit. inggit. Kotse? Nalagay sa labas. Pakikita ko sa inyo. Libreta, baka mawala. Mahirap. Ah, James! Ah, abre me de la bubong mahanginan niyang kotse. Pakikita ko sa inyo kung paano natitiklop ang bakal